Bonjour à tous, merci d'être venus là, si nombreux. <laughs> Pour, euh, je vais vous présenter euh, mon salle, donc, euh, portant sur l'évaluation des services écosystémiques dans les espaces arborés des paysages ruraux des côtes de Gascogne. bon, un petit plan rapide pour vous présenter ce que, je vais énumérer. Donc, en premier, nous allons voir une introduction portant sur les espaces arborés et les services écosystémiques. <coughs> Par la suite, nous verrons comment nous avons mis en place le plan de fonctionnage et les inventaires hein sur le terrain. Et pour finir, euh, nous verrons donc nos résultats que nous avons obtenus et nous parlerons, euh, nous de, nos, de nos limites et de nos perspectives de notre euh, pour commencer, qu'est-ce que l'on entend par espace symbole <laughs> Euh, donc, euh, dans le couteau de Gascogne, vous savez, les arbres sont omniprésents et on peut répartir euh, ces, espaces en deux catégories. Donc, nous avons pris les forêts paysannes. Donc, par forêt paysanne, on entend une forêt qui est gérée ou voire transformée par les agriculteurs et qui est aussi inclue dans, dans son exploitation agricole. Et dans l'autre catégorie que nous avons euh, utilisés, ce sont les arbres forêts, donc, euh, qui sont par définition des espaces euh, arborés qui font moins de, de, moins de hectare et qui ne sont pas donc des forêts. Alors, ces espaces arborés fournissent divers types de, de services écosystémiques. Bon, là, nous avons les trois grandes catégories. J'ai mis des petites illustrations, bon, c'est peut-être pas très parlant, mais pour les services d'approvisionnement, nous avons particulièrement, les, par exemple, les fruits, les noix, entre autres, les champignons, et des services qui nous intéresseront un petit peu plus, qui sont le bois de chauffage et le bois d'or. Euh, pour la régulation, nous avons donc la régulation euh, des habitats, donc euh, pour les auxiliaires, pour les oiseaux, mais aussi on peut inclure la régulation contre les intempéries, si je peux dire ça comme ça, hein, avec, avec par exemple une protection contre la pluie, l'ombrage, et, entre autres. Et le dernier point qui ne faut pas négliger, c'est la protection contre l'érosion. Euh, et le, le, troisième catégorie, ce sont les services euh, culturels. Bon, euh, c'est assez complet à Bon. du coup, il y a l'aspect esthétique qu'on peut voir ici, c'est à et puis après un aspect récréatif, donc en forêt, les balades, etc. Et un autre aspect qui nous intéressera plus particulièrement, c'est la conservation de la biodiversité, que ce soit pour les, animaux ou bien pour les, pour les faunistiques et floristiques. Voilà, c'est euh, mon stage s'inscrit dans le projet Actaforce. Donc, euh, l'objectif de ce projet, c'est la compréhension euh, de la gestion des, espaces arborés dans les côtes de Gascogne, bah, par les agriculteurs principalement. deux axes composent ce projet. Le premier axe à comprendre, consiste à comprendre la perception des services écosystémiques par les agriculteurs dans, bah, dans les espaces arborés. et mon stage s'inclut dans le second axe qui consiste à estimer les services écosystémiques rendus dans ces euh, mêmes espaces arborés euh, à l'échelle des exploitations de ces mêmes agriculteurs. Euh, l'hypothèse de travail sur laquelle on s'est basé, c'est celle qui est, que vous avez écrite là, donc que les niveaux de services écosystémiques fournis par ces espaces arborés dépendraient des pratiques, des pratiques de gestion des conditions environnementales euh, dans cette présentation, je vous présenterai une sous-hypothèse. Euh, la sous-hypothèse étant que les niveaux de services écosystémiques varient selon le type d'espace arboré. Et nous considérons euh, trois services écosystémiques, donc euh, le bois de chauffage, le bois d'heure, et une approche de la conservation de la biodiversité avec la richesse spécifique que nous avons rencontrée. Alors, nous allons passer maintenant au matériel méthode. Donc, notre zone d'étude, c'est la zone d'étude de l'INAFOR, donc la Piga. Euh, Valais de euh, gascogne Vous avez ici une carte représentant les 19 exploitations sur lesquelles, euh, sur le projet Actaforce prend part. Donc voilà, vous avez ici une petite illustration des coteaux. Bon, c'est pas très ballonné, mais on voit, on voit que les espaces sont bien intégrés aux cultures. le premier point que je vais développer, c'est l'échantillonnage que nous avons mis en place. Donc, la première partie a consisté à un inventaire exhaustif de l'ensemble des formations arborées sur les 19 exploitations agricoles que je vous ai montrées précédemment. Donc cette classification a été réalisée à partir des enquêtes qu'avait menées Julien, donc nous avons, euh, et entre autres, et nous avons ici donc, les, les 7 catégories. Euh, par la suite, nous avons réalisé un, un échantillonnage à partir de, cette, de cet inventaire, euh, suivant certaines contraintes. Donc une contrainte spatiale, donc euh, une séparation de 60 mètres entre chaque point appartenant à chaque, à chaque euh, type d'espace arboré, et un buffer de 1 km qui permet de comprendre l'ensemble de nos placettes dans... Euh, l'ensemble de nos placettes dans... comment, on dit, comment je fais ça En gros, on a fait ce buffer pour que nos placettes se situent à proximité des, autres projets d'Inafor, que sont Common, Michelier, Formel Lun. Euh, voilà, nous avons fait ça et au final on a obtenu une stratification avec 50 placettes par euh, espace arbre. Euh, une fois sur le terrain, nous avons mis en place différents types de placettes selon, selon le, type d'espace, donc une placette rectangulaire pour formation cuisson lisière, épicive et, alignement de bord de route. Bon, pour les forêts bosquées, une placette circulaire et pour les arbres isolés, on a mis, mis en place une placette qu'on a qualifié de spontané, se basant sur le diamètre du pied, bah, de, l'arbre isolé. Alors, les mesures que nous avons réalisées, nous avons réalisé un grand nombre de mesures. Euh, les principales, euh, les premières et certainement les plus importantes sont les mesures euh, liées à la dendrométrie. nous avons, et ah j'ai oublié de vous dire, mais nous avons échantillonné seulement les arbres avec un diamètre supérieur à 6 cm. Euh, pour euh, nous permettre d'estimer le service de bois de chauffage et le bois d'œuvre. Donc euh, pour le service de bois d'œuvre, nous avons surtout considéré la hauteur fin bout, donc la hauteur utilisée par le bûcheron, enfin estimée de notre part, voilà. par la suite, nous avons aussi regardé enfin, nous avons aussi mesuré des, variables liées à la biodiversité. Donc, nous avons réalisé des, des, identifications botaniques pour les espèces ligneuses, donc les arbres, et aussi les espèces de sous étage donc euh, ligneuses seulement. Nous avons regardé leur abondance, leur dominance euh, dans la placelle. Nous avons regardé les traits pareils sur les arbres avec un diamètre supérieur à 30 cm. Et nous avons aussi regardé le bois mort sur la placelle. Et l'ensemble de ces mesures nous permettront d'estimer le service de conservation de la biodiversité. Nous avons aussi euh, relevé des variables, des liées à la gestion. Donc par gestion, on entend les traces d'élagage les structures du peuplement, les, le milieu adjacent ou encore la microtopographie. Donc euh, les s'il y a une présence de fossés, s'il y a une présence de talus, entre autres. Et les derniers points, ce sont les variables environnementales. on en a relevé certaines sur le terrain, mais grâce à Silure, on en a obtenu euh, euh, de manière plus précise. Et nous avons relevé Nous avons réalisé ces mesures sur 344 placettes je maintenant vous passer au résultat. Donc je vous disais que nous avons réalisé nos mesures sur 344 placettes, mais au final nous, sommes passés euh, sur 411 placettes. Donc ici vous avez un tableau vous représentant euh, le type de forme, le type d'espace arboré ici. Euh, ici c'est le type d'espace arboré qui a été qui a été identifié par, par SIG, quoi. le, SIG et Et ici, vous avez le taux de correspondance entre et l'identification SIG et nos enfin, et nous de termes. Donc comme vous pouvez le voir, la correspondance est assez bonne dans l'ensemble des formations, voire même très bonne. 90%, euh, plus de 90% pour ces quatre formations et 80%. Mais le principal souci que nous avons eu, ce sont les arbres isolés, qui ont un échantillonnage euh, de 51%. Euh, comme vous pouvez le voir, il y a 20 placettes qui ont disparu. vous avez ici un tableau vous présentant euh, euh, que par, euh, enfin, la date euh, pendant laquelle, enfin, l'intervalle pendant laquelle c'est placettes ont censé, bon, pas sont disparu plutôt, parce que nous, nous avons regardé en, avec par photo, pardon, je m'embrouille, nous avons regardé par SIG avec les, les cartes IGN pour les différents pardon, pour différencier euh, entre notre échantillonnage qui, prenait place sur les photos de 2010 et nous avons regardé ensuite sur euh, les photos de 2015 pour comparer et voir euh, si elles avaient bien disparu dans cette période. Donc après il, n'y avait pas de photos, donc il y en a donc 6 qui ont disparu entre 2015 et 2018 et deux autres qui, se sont, qui ont été transformés soit en ligne soit en euh, pour notre échantillonnage, qu'en est-il Donc nous avons rencontré euh, un total de 75, 65 euh, espèces ligneuses. Vous avez ici, vous ici l'échantillonnage pour l'ensemble des espaces arborés ainsi que pour la totalité de nos placettes. Donc comme vous pouvez le voir, un hein, seuil est, atteint dans la, pratiquement dans la totalité des classes, sauf encore une fois pour les mais comme on a vu, on en a échantillonné moins et voilà, je vous en parlerai peut-être euh, plus en discussion. Donc voilà, notre, euh, notre échantillonnage est plutôt satisfaisant. Euh, concernant les espèces rencontrées, vous avez ici une petite liste des 12 espèces que l'on a rencontrées le plus souvent, donc qui sont présentes dans plus de 20% de la totalité de nos placettes. Donc voilà, vous avez la liste ici. ici, vous avez une petite illustration, on ne vous fait pas aux couleurs, on ne correspond pas entre les espèces, mais vous avez une petite une petite euh, différence de composition entre euh, deux types euh, d'espaces bruit, donc entre les forêts et entre les bosquets. Comme on peut le voir, hein, on peut s'y attendre, et on retrouve hein, beaucoup plus de ronces et de cornouilles dans les bosquets que dans les, que dans les forêts, avec une prédominance du chêne. Alors maintenant, nous avons... Nous avons essayé d'examiner de, la composition de, d'examiner la composition des, euh, types euh, d'espaces arborés euh, selon, en fonction des, des, espèces que nous avons retrouvées. Donc ça vous présente le regroupement de... Je, je suis désolé. Vous avez, voici, vous avez le regroupement des, des, des, types à observer en fonction des placettes. Donc on a peu, on a, non, on pas de différence de composition entre, euh, ici, là, hein, entre ces, types d'espaces. on peut voir que la, forêt se distingue, mais bon, là, on, avait, euh, on a deux, autres layers. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on a retiré les espaces. Oh, désolé. Euh, en gros, en gros on a... Respire, respire. tu vas t'en sortir en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos listes on a pris liste d'espèces en présence-absence, on a retiré les espèces rares, donc en gros par espèces rares, c'était les espèces qu'on a retrouvées qu'une fois sur nos 344 placettes, on les a mis dans une ACP, on a regroupé, on a regroupé le tout euh, selon le type euh, de formation, donc en gros là, les points que vous voyez ici, ce sont les placettes, ils sont regroupés selon leur type de formation, euh, les types d'espèces que l'on a rencontrés sur le terrain, et ça, ça me permet de voir la composition euh, qui n'est pas différente euh, selon euh, les types de formations observées sur le terrain. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais j'ai essayé. Très bien. Très bien. après ça, donc, on, a, on, on, on a on n'a pas, pensé, mais on a vu qu'il y avait potentiellement deux groupes qui pouvaient se distinguer. Donc on a réalisé une classification ascendante hiérarchique et on a obtenu une classification avec deux groupes. Donc le groupe en rouge que vous voyez ici, ce sont les placettes qui sont euh, incluses dans les arbres en forêt, et ici vous avez les placettes qui sont plus, euh, qui sont plus euh, en tendance dans les forêts paysannes, comme c'est marqué. vous avez ensuite les, le nom des espèces qui, qui explique ces, variations. Donc ici vous avez les placettes qui seraient plus de type ripiscible, comme nous avons sur en noir ici. Ici, là, vous avez l'ensemble certaines espèces qui seraient plus associées à des forêts, euh, qui seraient plus euh, de type humide. Et ici, vous avez des, un groupe d'espèces qui seraient plus associées à des forêts euh, sèches. et pour, les gantiers de prunelier, ils sont ici, mais en gros, ça, ça signifie qu'ils sont retrouvés dans quasiment la majorité des placettes que l'on a évoquées Je vais maintenant passer à, notre, l'hypothèse que, je voulais présenter à proprement parler. Donc, Ici, vous avez l'effet du type d'espace euh, du type d'espace sur la richesse surfacique. Donc pourquoi la richesse surfacique dans un premier temps euh, Comme vous l'avez vu, on a, on inventorié un nombre différent de placettes selon les formations arborées. Du coup, on a ramené le tout à, la surface pour essayer de corriger les, euh, les, écarts. Et du coup, on se retrouve avec la richesse surfacique que nous avons corrigée avec une racine quatrième ou quadratique, je ne sais pas comment on dit. Euh, pour obtenir, car on avait une, une, répartition, mauvaise répartition de, nos données. Euh, une nouvelle nous a montré qu'il y avait donc des richesses euh, entre les des richesses de, de, des différences de richesses surfaciques entre les espaces arborés. Et un test de comparaison multiple de Dunn nous a montré qu'il y avait certains groupes qui se détachaient, donc les bords de route, les, les irréversibles, qui auraient une meilleure euh, richesse surfacique euh, comparée aux bosquets, forêts et arbres isolés. Euh, concernant, concernant le service de bois de chauffage, donc, vous avez ici un résultat, toujours une transformation de nos données avec une, racine quatrième. Et toujours pareil, Nanova qui nous montre qu'il y a des différences entre le volume de bois de chauffage et les différents types d'espaces arborés et encore une fois un test, euh, un test qui nous montre qu'il y a deux groupes qui se détachent, avec un groupe euh, ici qui, qui, représenterait, qui représente euh, les, espaces qui possèdent plus de watchful donc pour les imbéciles, et les autres qui aimeraient un peu moins. Enfin, non, un peu moins. et le même principe pour le volume de Water, donc toujours A, sauf que là, pardon, on a changé de modifié la données avec un logarithme, je, le précise. Donc une, une ANOVA toujours qui nous montre qu'il y a une différence de volume, entre, de, euh, volume de bois d'œuvre entre les espaces, et encore un des d'Eden qui nous, qui nous montre qu'il y a que trois groupes semblent se dégager, donc les difficile qui seraient un très bon euh, fournisseur de bois d'œuvre, et un peu moins pour euh, un groupe assez homogène ici, et les bosquets qui seraient assez mauvais pour fournir du bois d'œuvre. Voilà, donc ces trois services écosystémiques nous ont permis de voir que les que, bah, que, que, les niveaux de sable varient euh, selon les espaces arborés. Donc comme je l'ai souligné euh, deux ou trois fois, on a un petit problème avec les arbres isolés. Donc euh, est-ce que ça serait dû à la classification par SIG Oui, peut-être, parce qu'on a vu qu'il y avait une, mauvaise correspondance entre la SIG et la d'interprétation. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut les garder pour nous euh, nos, tests euh, qui sont à venir. C'est une question qui reste. et oui, et pardon. Et euh, pour continuer les perspectives, il va falloir tester de, il va falloir tester de nouveaux services avec soit avec cette même hypothèse, mais aussi avec avec d'autres hypothèses pour pouvoir répondre à notre hypothèse générale. Donc tester les services écosystémiques avec des variables associées à la gestion ou à l'environnement, comme on a vu. Et l'aboutissement, ça sera une création de cartes prédictives des niveaux des services écosystémiques à l'échelle des exploitations euh, agricoles et euh, pour permettre de communiquer donc, aux agriculteurs ces travaux. Merci de votre attention.